mi nombre es José Antonio Gil soy maestro de Educación Física, también licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Extremadura y trabajo en el CIPO 12 de Don Álvaro. Aquí ya son nueve años, desde el 2005 como, como profesional eh, ya eh, con plaza fija y en Escolario llevamos exactamente el primer curso que nos adentramos. Entonces fue una idea de realizar o confeccionar libros digitales para el alumnado del propio y teniendo en cuenta que tenemos dos niveles, pues la idea era unificar contenidos para crear un libro digital para esos niveles, es decir, primero y segundo, para, para los niveles de tercero y cuarto y quinto y sexto. Esa era, la intención. Bueno, pues el centro, el CEIPIO 12 de Don Álvaro, es un centro rural. Como hemos dicho, trabajamos de manera agrupada, es decir, primero y segundo nivel, antiguamente era el primer ciclo, pues, tercer y cuarto, quinto y sexto, e infantil todo el grupo como dicho. Y por otro lado, yo la característica más importante que destaco siempre en los centros es el ambiente. El ambiente es fabuloso, muy cercano, entre los compañeros, entre el alumnado. Yo creo que es la característica que se lleva todo docente que pasa por este centro, se lleva esa, esa particularidad o esa ganancia, se la lleva para, para su mochila, ¿no? Es decir, el ambiente tan tan distendido, tan bueno que hay para trabajar. eso es, esencial. A la hora de la intención de, adentrarnos en el escolario Ya por la evolución que está teniendo ahora actualmente ya la metodología, no, no enseñamos igual que en el siglo XX, ya hemos pasado al siglo XXI, hay una serie de, de potencialidades, el escolario no las puede dar, y es la confección de material educativo propio. Entonces, esa era la intención. Entonces, como veis, tenemos la, tenemos la característica que es un centro rural donde trabajamos de manera agrupada y la situación era unificar contenido, escolar, puede darnos esa posibilidad para crear libros digitales, para trabajar, para poner el segundo, para tercero y cuarto, para quinto y sexto, y no estar continuamente, como se hacía hasta hace pocos años, de impartir clases a primero, explico, me voy a segundo, explico, mando tareas, corrijo al grupo de primero, me voy al grupo de segundo, tal. Entonces, eso para un docente es casi inviable en cuanto a tiempo, en cuanto al rendimiento de tu alumnado, etc. Y por otro lado, Escolario nos permitía pues, esa eh, situación de destacar o favorecer al alumnado una serie de herramientas y eh, eh, situaciones que nos pueden venir bien para mm, trabajar todo el contenido desde otro punto de vista. En cuanto a la gamificación que utilizamos en clase, este año hemos el año pasado empezó a apostar todo el centro, todos los compañeros, por la utilización de la herramienta o la aplicación ClassDojo. Y después a la herramienta o la aplicación ClassDojo le podemos sacar pues, muchas muchas eh, situaciones positivas. Yo, por ejemplo, particularmente en mi, en mi aula, pues estamos elaborando, eh, desarrollando un proceso de gamificación donde el alumnado como objetivo tiene que conseguir cinturón negro al igual que cualquier judoka, conseguir 200 puntos y a medida que pasan de 20 puntos eh, pues pasan también de, cinturón, cambian de cinturón. Todas esas situaciones pues las desarrollamos, como hemos dicho, con Por otro lado, eh, mm, estamos intentando crear un libro digital escolario con las actividades que ellos confeccionen, pues trasladarlas yo particularmente o el resto de compañeros a un libro digital para que el libro digital sea un material creado por ellos, con las actividades de ellas, aunque sean moldeadas por el, por el docente que está registrado en el y esa es la intención, con todas las herramientas. Por otro lado, desde hace ya, veces son seis años, utilizamos cuentas de Educaret. Las cuentas Educaret nos permite o tiene la potencialidad de utilizar Google Suite eh, o Google Apps for Education en el, colegio, con alumnados menores de 14 años y para nosotros es estupendo. ¿no? Eh, yo trabajo personalmente por proyectos y este año la intención del proyecto es un proyecto anual que pronto daremos a conocer y es crear un libro digital para alumnado, en, alumnado hospitalizado, alumnado de tercer y cuarto de primaria hospitalizado. Entonces, el alumnado está creando material, estamos ahora en esta primera fase, este primer trimestre, en reconocer, y conocer diferentes tipos de aplicaciones y herramientas que nos posibiliten después crear el material para, en la última fase, crear ese libro. Esa, sería, esa es nuestra pretensión. En algún momento tienes que lanzarte. El, problema es que cuando hago eso, o qué miedo, con qué me vaya a encontrar, con qué obstáculo me voy a encontrar. Bueno, pues esa situación yo creo que en algún momento hay que dar ese salto, a apostar por ello, no mirar mucho hacia los lados, sí, y sí concretar todos los pasos bien, es decir, establecer con, con tus compañeros, equipo directivo o con cualquier, si tienes tu, metodología de trabajo, ¿por qué vas a apostar por ella? Y siempre atendiendo al currículo al sistema de, a, los elementos curriculares que tenemos presentes, mm. yo creo que no hay ningún problema. Lo único que hay que perder el miedo, apostar, ser muy innovador, motivar al alumnado, y si el alumnado te ve motivado a ti, innovando, etc. el alumnado te va a seguir. Eh, por lo menos en primaria, sin ningún tipo de complejo.